doncs, un missatge de tranquil·litat, de que els mòduls doncs, estan en bones condicions per començar el curs i que hi ha hagut un salt qualitatiu en la qualitat i en la sostenibilitat d'aquells mòduls, però d'aquí no es pot derivar, diguéssim, ni interpretar que hagin de ser de caràcter permanent.